hujambo na karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali kupitia daktari kiganjani sehemu pekee ambayo unapata elimu fafanuzi lakini taarifa mbalimbali kuhusiana na afya daktari kiganjani tunatoa pole kwa watanzania wote baada ya kupatwa na msiba wa hayati jpm lakini tunaamini ni moja kati ya vipindi vizito ama vipindi vigumu ambavyo watanzania tumevipitia kwa pamoja katika hili ama inapotokea misiba mbalimbali mbali, watu wengi hulia na ili uweze kusema kwamba mtu amelia maana yake ametokwa na machozi lakini tunapozungumzia machozi tafsiri yake ni nini nini maana ya machozi kitaalamu na kazi yake hasa hasa ni nini pamoja na kwamba tumezoea mtu anapopatwa na jambo la huzuni mfano misiba maumivu ya mwili lakini pia wakati mwingine hata maumivu ya mapenzi ama hali fulani ya huzuni mtu hutokwa na machozi wakati mwingine mtu hutokwa na machozi wakati wa furaha na wakati mwingine mtu hutokwa na machozi pale anapokutana na kitu ambacho hakukitarajia je katika mifano hii kuna aina tofauti za machozi yote haya tutakufahamisha kupitia daktari kiganjani leo ambapo d ayubu msalilwa ndo ambaye anaenda kutupa elimu kama kawaida anatoria garen ikiwa hapa kukupa mwongozo kamili ndani ya daktari kiganjani chaneli yetu hii lakini pia kupitia instagram tunafahamisha anafahamika pia kwa jina moja la Daktari Kiganjani. Dkt. Ayubu, ni vyema tufahamu, tumezoea kumwona mtu akilia pale anapopatwa na hali mbalimbali tofauti tofauti, pengine machozi haya ambayo yanamfanya mtu kusema ana amelia dokta yubu amelia machozi ni nini machozi ni majimaji maalumu ambayo hutoka kwenye macho na majimaji maalumu haya huwa yanakuwa yanatengenezwa kwenye tezi maalum linaitwa lacrimo gland au lacrimo duct ili tezi maalum linaweza kuzalisha machozi kitaalamu tunasema mpaka galoni 30 na mtu hata akilia namna gani hawezi kuishua na machozi sasa machozi haya yanakuwa na majimaji maalumu ambayo yana matabaka matatu. Tabaka la nje linakuwa ni tabaka ambalo lina mafuta, tabaka la katikati linakuwa lina machozi yenyewe ni majimaji, na tabaka la mwisho linakuwa lina utelezi pamoja na chumvichumvi maalumu ambayo inakuwa ndani ya machozi. Chumvichumvi hiyo inakuwa imetengenezwa na chumvi hizo kuu tatu ambazo kuna sodium, potassium, lakini pia kuna chembechembe -chembe za calcium humo ndani ambazo na magnesium ambazo ziko ndani Tanzania huo uchumvichumvi wa machozi. Wakati huo sasa, kazi hasa za machozi ni nini? Pale ambapo mtu anatokwa na machozi kazi za machozi zinaweza zikawa zimegawanywa katika sehemu kuu tano au kulingana na mahitaji yake kazi ya kwanza ya machozi ni kuzuia ukavu kwa hiyo machozi huwa yanazuia macho kuwa makavu yanazuiaje yanatanda ile sehemu ya juu ya macho na kuzuia macho ya kuwa makavu na hivyo kuzuia vitu ambavyo vinaweza vikaumiza macho au vikakwangua macho vishindwe. Cha pili ni kwamba huwa yanaleta hewa ya oksijeni pamoja na virutubisho kwenye macho. Sehemu ya juu ya macho au tabaka la juu kabisa la macho huwa halina mishipa ya damu, kwa hivyo machozi yenyewe ndo huwa yanaleta hewa ya oksijeni pamoja na virutubisho kwenye tabaka la juu la macho na kusaidia macho yaendelee kufanya kazi vizuri. Kazi ya tatu ni kuzuia maambukizi. Machozi huwa yanazuia maambukizi kwenda kwenye macho kwa kufanya yafuatayo. Kitu cha kwanza huwa yanadeki au yanatoa uchafu wowote ambao uko juu ya jicho na kuweza kuingiza ndani yake na hivyo kufanya ule uchafu uweze kutoka. Lakini pia machozi haya yana vivunjishi maalum pamoja na dawa ambazo zinaua wadudu au bakteria, zinatoa virusi pamoja na kuzuia wadudu wasiweze kuingia ndani ya ndani ya jicho lakini pia machozi kazi nyingine huwa yanasaidia kuponyesha au kutibu ah, jicho ambalo linaweza likawa limeumia kidogo. Kwa hiyo machozi yanafanya kazi ya kulitibu lile jicho, na pia kazi ya mwisho ni kutengeneza mazingira laini kwenye jicho na kufanya jicho lako liweze kuona vizuri. Lakini wakati huo, Dkt. Ayubu, pengine ni vema mtu afahamu sasa machozi haya ambayo tayari umeshatufahamisha maana yake na kazi zake yanatengenezwaje na kwa kwa nini baadhi ya watu mwingine anasema mi huwa sina machozi mengi na kweli unaweza ukamwona mtu amepatwa na hali ya huzuni pengine ungetegemea kwamba alie sana lakini anakwambia mimi sina machozi mengi analia kidogo machozi anakata lakini kuna mwingine hata kama analia bila kutoa sauti lakini utaona anatokwa na machozi mengi mengi mengi sababu hasa inakuwa ni nini kwa nini machozi yanakata na yanatengenezwaje kama ilivyokwisha kuongea hapo juu kwamba machozi huwa yanatengenezwa kwenye lile tezi maalum linaitwa la kuna sababu mbalimbali zinaweza zikasababisha machozi yakaweza kukauka. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni tuende kuongelea kwenye ile grandi yenyewe. ilo tezi lenyewe, cha kwanza inaweza likawa likaambukizwa likapata uvimbe au likaziba, kwa hivyo machozi yatakuwa yazalishwi vya kutosha, jicho litakuwa kavu. Lakini pia inawezekana mtu akawa amepata magonjwa mbalimbali mbali, ambayo haya magonjwa yanaweza yakasababisha ilo tezi lisizalishe machozi ya kutosha na na kuweza kusababisha macho yakawa makavu. Sasa magonjwa haya yanaweza yakawa ni magonjwa mbalimbali, tunaita kitaalamu keratoconjunctivitis sika. Hii inamaanisha kwamba hayo magonjwa yanaweza kalaba kwa sababu ya uzee au kwa sababu tu ya hali ya kawaida ya maisha, lakini pia inawezekana mtu akawa anatumia dawa, kwa mfano dawa za kisukari, dawa za tezi, tezi la koo la thyroid, dawa ambazo kwa sababu labda ya upungufu wa vitamini A na dawa mbalimbali mbali, ambazo labda ni hizi tunaita antihistamine dawa ambazo zinapunguza zina alej mwilini lakini zile dawa za mafua decongestant dawa za homoni mbalimbali mwilini dawa za shinikizo la juu la damu au high blood pressure vidonge vizazo mpango na kadhalika hivi vyote vinaweza vikatengeneza madhara machache ambayo au maudhi ambayo yanaweza yakasababisha upungufu wa machozi moja kwa moja kwa moja moja, lakini inawezekana mtu alifanyiwa operation. Baada ya kuwa amefanyiwa operation mbalimbali, baadaye anaweza ikasababisha upungufu wa machozi kidogo, au wakati mtu mwingine anaweza akawa amepata changamoto ya magonjwa ambayo yanaathiri mfumo wa kutengeneza machozi moja kwa moja, ambayo hapa nitaongelea ugonjwa mmoja unaitwa syndrome. Yani huu ni ugonjwa ambao mwili wako wenyewe unatengeneza kinga za kupa kupambana na, na mwili wenyewe, yaani kinga yako mwenyewe inapambana kuudhuru mwili wako mwenyewe na inaathiri moja kwa moja mfumo wako wa, wa macho, kwa sababu ile gland au ile tezi ambayo linazalisha machozi linakuwa linaathiriwa. Kwa ufupi, unaweza nikasema hivyo ili kusudi mtu aweze kuelewa, lakini pia inawezekana mtu machozi yake hayakai sana, labda anakaa sehemu ambayo ina moshi, ina upepo mkali, ina vitu ambavyo vina mfanye yeye aweze macho yake yawe yanashutuliwa yana, yana, yana mara kwa mara, inakuwa mara kwa mara, inaweza kamfanya mtu akapata macho makavu. Kwa hivyo vyote hivyo vinaweza vikasababisha macho yakawa makavu, na vitu vinatibika na vinaweza kusaidiwa. Kabla ya kumaliza ile swala la mwisho, niweze kuongea kwamba kuna aina tatu za machozi ambayo huwa yanawatoka yana watu. Aina ya kwanza tunaita psychiatric au emotional tears, yani machozi ambayo huwa yanatoka kutoka kutokana na hisia. Sasa hapa kuna zile kufurahi, kuchukia au kukasirika, kunaweza ukasababisha mtu akapata akatokwa na, na machozi, na hii ina ni kawaida nafikiri kwa binadamu. Watu wengi wanaona mtu akiwa amefurahi anaweza akapata machozi ya furaha au machozi ya huzuni, au akawa amekasirika akawa anatokwa na machozi. Alafu aina nyingine ya machozi ni machozi ya kawaida. Haya machozi ya kawaida au aina ya pili ya machozi kwamba ni machozi ya kawaida hayo ni yale ambayo huwa yanakuwepo muda wote kwa ajili ya kulifanya jicho lako liwe lina lina majimaji muda wote, na kama nilivyokwisha kusema, yana ile lea ya juu ambayo ni ya mafuta, katikati maji na mwishoni utelezi. Yanafanya kazi ya yana chumvichumvi pia, lakini pia yana dawa maalum ya asili ambayo inapambana na kuua wadudu na kusafisha jicho. Haya machozi ya kawaida ambayo yapo muda wote, lakini pia aina ya mwisho ya machozi ni machozi machozi ambayo yanasababishwa na vichochezi LTS. Machozi ya namna hii yanakuwepo pale mtu kwa mfano anakata kitunguu, kuna gesi maalum inatoka kwenye kitunguu inafanya machozi yaweze kutoka, lakini pia inawezekana mtu anapigwa na upepo au kuna vumbi, kwa ni kitu ambacho kinachokonoa kina jicho na kusababisha machozi. Asante sana Dkt. Ayubu Msalilwa kwa ufafanuzi huu, lakini pengine sasa tuangalie swala hili ambalo ni tofauti kidogo, lakini linahusiana na mada hii ya machozi unaweza ukamwona mtu anatembea halafu akakutana na kitu chenye harufu mbaya kwa mfano kitu kilichooza au akawa anatembea akahisi harufu mbaya badala ya kufumba pua anatema mate. Hili ni moja kati ya swali ambalo limekuwa likiwachanganya wengi kwamba ni kwa nini mtu anapopatwa na harufu mbaya asifunge pua, badala yake anatema mate. Sasa nianze kulijibu hili kwa kuongea kidogo kwamba kuna uhusiano mkubwa uliopo kati ya pua na ulimi. Pua kazi yake kuvuta harufu na ina kazi nyingine nyingi sana kitaalamu, lakini mojawapo ya kazi ya pua ni kuvuta harufu, lakini kazi ya ulimi ni kuonja ladha. Mojawapo ya kazi ya ulimi ni kujua ladha. Sasa kwa ndani, pua na ulimi vimeungana na vinafanya kazi kwa pamoja, na kila mtu anafahamu ya kwamba akiwa na mafua makali, ana mafua makali hawezi kusikia ladha. Kwa mfano, anakunywa supu ambayo ni ya moto, hawezi kusikia ladha ya supu au ladha ya chakula wakati ana mafua makali. Unaweza ukajiuliza kwa nini? Hey, eh, ana mafua lakini asikii ladha, haisi ladha. Sasa hii ni kwa sababu vitu hivi vimeungana na vinafanya kazi kwa pamoja. Kujibu swali inapotokea ikitokea ya kwamba mtu amehisi harufu mbaya, ile harufu mbaya huwa inavutwa na pua na inaingia ndani. Huko ndani ikiingia, ni kama unaimeza, inaingia mpaka kwenye koo hapo, na hapo huwa inakwenda kutokea mdomoni. Sasa wakati harufu mbaya inatokea mdomoni, huwa inaamsha zile ah, mshipa ya fahamu iliyopo kwenye ulimi na kufanya ulimi uweze kuwa kama unaonja ladha mbaya, kwa sababu kuna uhusiano mkubwa wa harufu na ladha, unakuwa kama unaonja ladha mbaya. Sasa kitendo hicho huwa kinazalisha kinasababisha ulimi kuweza kusisimua mfumo wa kuzalisha mate. Haya mate ambayo yanaua yanatoka kutokana na harufu au ladha ya kitu fulani, yanapokuwa yanatoka mengi, kitaalamu tunasema yanazunguka au yana enclose ile hewa chafu, na yakishaizunguka ile hewa chafu, basi mtu anapokuwa, kwa sababu ile hewa ni mbaya, mtu anapata ile reflex au kitendo kitu cha hiari, na huwa anatema mate. Kwa hiyo huo ndo uhusiano ambao upo hapo, kwa sababu vitu hivi viwili vinafanya kazi kwa pamoja. Ni kushukuru sana Dkt. ibu Msalilo kupitia Daktari Kiganjani kwa ufafanuzi na elimu hii kuhusiana na swala zima la machozi. Wakati mwingine tutazungumzia kwa nini wanaume wengi huwa hawapendi kulia ama kuonwa wakitoa machozi pale wanapopatwa na hali mbalimbali mbali. Yote ni kupitia Daktari Kiganjani hapa hapa, sehemu pekee ambayo tunakupa nafasi ya kupata ufafanuzi, taarifa na elimu ya kutosha kuhusiana na afya kwa ujumla endelea kutufuatilia kukaa karibu na sisi ili kuyajua mengi zaidi unaandika daktari kiganjani instagram tunafahamika hivyo lakini kupitia chaneli yetu hii ya daktari kiganjani